hezkuntza publikoa euskalduna eta propio helburu hezkuntza legea langilokin eraiki. Hori da labek beste sindikatuekin batera hezkuntzan egindako adostasunak eta labentzat importantea da. Importantea da lau arrazoirengatik. Bat, esaten genuen une historiko batean gaudela. Une historiko bat non hezkuntza lege bat e, adostuko den. Eta labetik esaten genuen bada momentua orain hezkuntza lege horretan eragiteko. Guk egin genuen gure ariketa. Hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko esaten genuen dualidade honetatik sare bakarrera asko bidea egin behar dela. Titularidade publikoa eta parte hartze komunitarioa izango duen e, sistema bat eraiki behar dugula. Publikotasun berri bat eraikiz. desentralizazioan oinarrituko dena eta ikastetxe guzti guztiek haien autonomia eta, eta parte hartzea bultzatuko dutena. Euskal Eskola Publiko Komunitario hori eraiki bidean, uste dugu, beste aukera badela. Bi, aukera hori pultso bat bezala ulertu behar dugu. Hezkuntza sistemaren oinarriak orain daude negoziatzen. Eta gainerako sindikatuekin batera esaten dugu oinarri horietan egon behar direla sistema duala gainditzea, ituntze sistema bera baldintzatzea, diru publikoa jasoko duten hoiei oinarriak esartzea eta oinarria dira euskal kurrikuluma, euskararen murgiltze eta mantentze eredua, laikotasuna, inklusioa, parte hartzea eta pedagogia kritikoa. Hiru, sindikatu guztiok, egun, hezkuntzako langileen euneko laro mazortzia ordezkatzen dugunok, lortu ditugun adostasunak dira. Hezkuntza legea alderdi politikoen, alderdi politikoen artean adosten ari den zerbait da. Ponentzia batzordean parlamentuan sindikatuak egon gara, eta sindikatuak egindako ekarpenetatik ez da bater ez jaso. Horregatik diogu, euneko laro dio, akordio politiko hori luzatu behar dela eta langile honitza aintzat hartu behar dela. Eta lau, orain daunea, orain daunea, orain ari dira alderdi politikoak e, testu ezberdinak e, negoziatzen, eta orain daunea, eta horregatik, hogeta bostean greba egingo dugu, hogeta sortzean, oinarriak adosten eta boskatzen diren azken eguna delako. Bi aste hauetan, baldintzatu nahi dugulako. Zirriborro hobea behar dugulako, hezkuntza akordio hobea behar dugulako eta hezkuntzan eragin eragin nahi dugulako. Beraz, denak kalera.